Güzel bir e, şey var ya oyunun. Ben çok keyif alıyorum ben şu an. Hem korku olsun ah! hem... Aaaa! Ah! Ohohoho! Ay ay ay yine böcekler Allah kahretmesin. Ah! Hey, hayır hayır hayır hayır hayır hayır hayır hayır hayır hayır hayır hayır. Elini koysa. Okey. tamam o zaman. Peki. Peki. Lan. Hey hey hey! Oho oho oho oho oho wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow. İçeri geri gireceğim. içeri geri gir. Ah! Ah! Ah! Ha. Ha. Ha. Allah kahretmesin seni. Biliyordum. Aa ah, evet. Ah! Ah! Oo! Tam da gece yarısı gelecek vermiş. Hey. Oh. of. Wow, okay. Aha. Benimle birlikte gel Ethan diyor. Bir şey. Sağlam Anabel vibe'ları alıyorum. İnanılmaz. Güzel. Çok hoşuma gidiyor şu an her şey. Bir şey olacak evet bir şey <laughs> Hareket eden şey merhaba. ah Ha. Bütün silahlarım her şeyimi soydu. Kaldı ay. Adım adım. Miranda'nın aşkına adım adım. Üf. Yastıkları hazırlayın arkadaşlar. Yastıkları hazırlayın. Ah, <laughs> ah. Görünen köy kılavuz istemez deyip köye gidelim. Breaker box key. Hayır hayır hayır Allah aşkına Ethan böyle hareketler yapma. Ne oldu lan? Abi eline sil... Ay niye? arkadaşlar. Hayır. Ben şu an altım ediyorum ha. Allah aşkına kapat. Okey. Okey. Tamam. Benim buradan çıkmam mı gerekiyor şimdi bunu gördükten sonra? Aç tüküreyim. Aç kapıyı aç kapıyı aç kapıyı aç kapıyı aç kapıyı aç kapıyı aç kapıyı aç kapıyı aç kapıyı aç. Hu hu! Hu hu! Hu hu! Yok yok yok. Yok çocuğum. Yok çocuğum. Saklan şuraya. <laughs> Şerefsiz. Şerefsiz. Şerefsizler. <laughs> Koş. Koş. Koş. Koş. Koş. Koş. Düğmeye bas. Neden çıkmıyor düğme? Bir şeyin içine girdik. Neyin içine girdiğimizi bilmiyorum. Evet. Bas şu düğmeyi. Bas şu düğmeyi. Açıl. Geliyor. bas, bas düğmeyi. Lan üstümüze yağan alevli oklarla e, kurt adamlar ve sürdükleri atlar ve dev kurt adam böyle peşimizden geliyor. Elinde tuttukları e, Warhammer'larla. Ve elimin yarısı yok.